kipindi cha Kikwete cha uchaguzi wa kwanza, huyu baba alikuwa anagombea ubunge, babangu. Tukikutana ananikumbatiaga, ananiambia mwanangu jambo, na alikuwa anagombea ubunge. Babangu alikuwa sapoti wake pembeni hapo. Babangu ameishi naye, babangu amekufa elfu mbili na nane ni 15 years mwaka huu toka baba amefariki, hatujawahi kusumbuliwa na hili shamba. Sisi ni watoto, watoto wengine walikuwa under age, babangu akifariki wasingeweza kusafisha shamba. Kwa hiyo at least wengine ndio tumepata nguvu, tunasema tusafishe shamba. Anatuona tunaweza kuendeleza shamba, anakuja kusema sio la kwetu lakini anajua kabisa kwamba la kwetu na anajua nyumba za babangu. Mheshimiwa, sema kama hujui nyumba za Ese za Pimbi House. Mungu ni shahidi, sema kama hujui. Muoneshe picha kwa nakumbatiana. Labda nisaidie mwanangu, mimi siwezi, mimi ni Mkristo, nikuhakikishie sijakanyaga nyumba yoyote ya Yese unayesema kama kuna nyumba inaitwa Pimbi House. This is one. La pili, sikumbuki Yese kama leo kufuga ng'ombe katika eneo hili. Lakini kama kama unabishana una na mimi, diwani wa Langa yuko hapa, mwenyekiti wa kijiji cha Langa yuko hapa, ambaye ni jirani anayeishi hapa karibu na ninyi. Yes, alikuwa analima hapo na kwenda kwenye migodi ya, ya madini. Yes, hakuwa anafuga. Yes, alichukupewa eneo na yule aliyekuwa mwalimu Meru mmoja, alikuwa katibu wa alikuwa na kaimu utendaji wa kijiji, akampa shamba kule, kijiji kikamfukuza. Aliyemshauri Yes aende kuomba shamba, shamba Ngage kwa sababu aliingia kwenye eneo ambalo sio lake. Mimi ni mmoja kati ya watu waliomshauri Yese Mwenyekiti uko hapo toka wakati. Na na uko katika kiti kutoka wakati. Hapo sawa ndani. Elfu mbili kumi tisa kwa maana wenye eh, hizi nyumba hizi unazifahamu za huko? Ah, hizi nyumba sizifahamu lakini uzifahamu uzifahamu eh, uzifahamu au uzifahamu kwa sababu utaki kuzifahamu. Ah, ah, labda mheshimiwa waziri, niseme eh. mimi nimekuja hapa kama nilivyotaka kukuambia kutoka ofisini Kambi hapa ziko kumi na ziko kumi na kumi na sita kumi na nne ziko ni kambi za mkaa ambayo nimefika sehemu. Achana, achana na kambi za mkaa nauliza nyumba za Yese. Nyumba, hakuna nyumba ha, ah, hakuna nyumba vipi tena? Naomba niongee mimi eh. Simon Kigogo, mzaliwa eh. wa Ngage. Eh. Hakuna, mimi ni mzaliwa wa eneo hili, nilichunga eneo hili nikiwa mtoto mpaka umri huu niliokuwa nao sasa. Yese alianza kuja kulima pale. Achana na kulima huko. Nauliza huko tunaambiwa kwamba kuna nyumba hakuna nyumba hakuna nyumba ya Pimbi House ya mkaa. Sisi tukiwa Ronja. Achana na kambi ya mkaa, sitaki kutumia sitaki neno hilo. Basi hakuna nyumba, hajawahi kuwa na ndio nauliza hilo. Kuna nyumba hakuna nyumba? Hakuna nyumba. Kwa hiyo maana tukitoka sasa kwenda huko utakuta hakuna nyumba. Eh, hakuna nyumba. Kwa hiyo kama imejengwa jana. Ah, ah wanasema nyumba imejengwa mwaka 2000 si mwaka 99. Wanasema hakuna. Jamani sikilizeni sisi tunazungumza Kiswahili, labda lesi kama nyinyi wenzangu, kwa sababu mnazungumza lugha tofauti, labda anza kwa mnaelewa. Mimi ninaposema nyumba, hata ya tope ya nyumba, yani wewe sio qualify, kwa sababu kwako na gorofa, basi ndio kafikia kila mmoja hapa na gorofa. Ninapouliza nyumba, hata kama ni ya miti, naitaka mimi ni kwamba huku tunaambiwa Yese ana nyumba Ipo haipo? Kuna kambi ile hamna nyumba. Sasa kambi hizo unakaaje? Kambi hizo ndugu yangu, mheshimiwa, hiyo nyumba ni ya zamani chochote. Ah, no no no, yani kwa mtu mzima umri wake ujamaa huyu hapa ni kwamba unaongopa unless unless kwamba tukienda huko eh. tukuta hakuna nyumba lakini yake mimi na mimi mimi najua, sikizeni kwa kitu moja, labda labda nataka mfahamu kidogo. <coughs> mimi ni naibu waziri wa ardhi, mbunge kama bwana mkubwa kwetu Chalinze. Kinachonileta hapa sasa hivi Simanjiro ni kwa sababu kuna tatizo ambalo linatafutwa solution yake. Yes. Mtu sahihi wa kufanya jambo hilo sio waziri wa elimu, sio waziri wa viwanda na biashara, ni waziri wa ardhi. Mimi ninapokuja hapa nataka tusaidiane ili tufahamu ukweli. Tunapoambiwa nyumba imejengwa mwaka tisini na tisa, manake hata kama nyumba hiyo haipo leo manake msingi upo yeah. yeah. kwa watu wa umri wetu sisi tisini na tisa tulikuwa hai na kwa tabia wa Wamasai lazima mlikuwa mnachunga huko kama unavyosema mheshimiwa mbunge. Sasa unaponiambia kwamba hakuna nyumba, maanake nini? Eh. Mimi napenda tuwe straight, yani kwamba kwa maana wewe ukiniambia kwamba bwana Yese ana nyumba huku lakini nyumba hizi sio kwake, Yese kwake kule, mimi nakuelewa kuliko kuniambia kwamba Yese ana nyumba. Sasa kama Yese ana nyumba hapa alikuwa anafanyaje? na hawa mabinti zake wanasema Yese hakuwa na nyumba huku, alikuwa na nyumba huku kwenye kambi yake samani. Yese alikuwa na nyumba huku na tunafahamu hata sasa hivi tukienda, naweza nikaonyesha ambao kafukuzwa, ah, yaani sehemu ambayo alikuwa anaishi Yese mpaka akafariki eh. ilikuwa ni huku, na mpaka sasa nyumba ipo na ilikuwa ni nyumba ya udongo na kipindi hiyo alikuwa anapaki Ford fulani ilikuwa si mia ngapi kubwa mm. huku hakuwa na nyumba yeyote. Sasa hivi nisikilize, sasa hivi sasa hivi ndio kuna nyumba iliyojengwa juzi na wakaweka madishi, hata tukienda ndio anatoka hapa. Ni nyumba ipi? Unajua, nimekuja kugundua probably watu hata hawajui mipaka ya shamba letu na afsari alisha kuja tukaomba kitu cha kwanza tujue mipaka. Sikiza, eh. kujua hawa hawajui wote, hata mimi mwenyewe sijui. La msingi hapa nataka mimi ni uthibitisho kwamba kuna nyumba, kuna nyumba hilo, kwa sababu hilo jambo oh. hilo jambo kwangu mimi litanisaidia kujua kwamba hata kama eneo hili si la kwenu, lakini probably mna mahusiano fulani na eneo hili, kwa sababu mwisho wa siku hapa mimi nimekuja nataka tusolve tatizo. Nyinyi mwishi vizuri, hawa wakubwa waishi vizuri, ndio tunachotaka mchana, kwa sababu yako malalamiko mengi ambayo tumeyapokea. Sasa sisi sio wale viongozi wa kusema tukae ofisini alafu tunaamua tu ofisini, hapana. Tunataka tuje site tuone, na ndio maana hapa nilipo sasa, mtanisamehe unyewa kubwa ambao mnanisubiri Ngage

<laughs> Ah, ah, Nakushukuru kwa kufika. Hey. Eh. Mungu akubariki. Hii ndio nyumba ya baba yangu ndio aliijenga ina maana elfu mbili na moja ndo alisaini, ina maana ilikuwa kabla ndo alikuwa ameanza ujenzi mm. na ni sehemu ambayo alikuwa akifika shambani lazima aje kutembelea. Ukiangalia utaona hata matairi ni vile tu magari yalikuwa ya pitipiti. Kwa hiyo huu ndio, ndio mwisho wa shamba letu, alijenga mwisho kabisa wa mpaka wa shamba letu kwa kuja chini, kwa kwa kwenda juu kuna bikoni juu na juu na juu mm. Ndio mimi nadhani tumeona. Mheshimiwa Waziri. Naam baba. Mwanangu wao anasema hapa ndani ya shamba lenu. Ndio. Kambi hii sio yao, wamekuja tu kukarabati nyumba iliyokuwa inatumika na wafanyakazi wa kampuni ya Tawisa. Tawisa. Hunting block ya Tawisa ni hii kambi yao iko nyuma ya huu mlima pale tulipokata kona, ndio ilikuwa kambi kubwa iliko kuweko. Hapa ilikuwa ni sehemu ambayo wafanyakazi wa Tawisa walikuwa wanakaa kulinda kulinda maeneo haya walikokuwa wanakaa kama alinyimwa sopei anakuja kupewa eh, eh, nani yese. Mheshimiwa, nataka nikuhakikishie waziri, wala wala usihangaike mwanangu, eneo hili hili hili mimi um, ni mtu ninayemwamini sana Mungu, kwa hiyo Mungu hawezi kukuacha kila mahali. Kwa hiyo kuna sehemu tu bado Mungu atahusika kila siku, mpaka labda utajua ukweli vizuri. Uzuri, japo wajumbe wengi wa kipindi kile walifariki, lakini kuna wajumbe walioko, akiwa mwenyekiti wa kijiji wa miaka hiyo yupo, na unaweza ukampata na unaweza ukaongea naye na utamuinterrogate, utajua tu ukweli wa Hivi dada Samani, kwa nini miaka yote msing'oe mwisho wa shamba? Kama basi mnaelewa huku ndio mwisho wa shamba. Bwana wewe, shamba la kwangu mimi unanipangiaje wewe? Mhm eh, kama hii shamba la kwangu mkuu, tumezaliwa hapa. Ah, ah no no, nakuelewa na, nakuelewa sana yani, yani yake nini kwamba tuheshimu. Kwa mfano hii nyumba hii hapa ya bwana Yesu kweli kwa nini Yesu asijenge nyumba hii katikati akaja kujenga huko? Sio kwake. Ah, ah yani yaani, no no, yani point iko hivi. Alikokuwa mataifa. Sikiliza basi, sikiliza basi brother. Point iko hivi, kuna maswali ambayo unaweza ukamuuliza mtu kabla hajafanya na kuna maswali unatakiwa umuulize mtu akiwa ameshafanya. Swali la kwamba nyumba hii kwa nini imejengwa hapa, haijajengwa hapa kwenye choo? hata kama sio hata kama sio kwake Ese, tuwaulize hao nani wanaitwaje, tawisa Wisa, kwa nini wamejenga nyumba hii hapa, kwa nini wasijenge pale katikati? Si umeelewa vizuri sisi ninachokuuliza? Huwezi kuuliza swali hilo, hilo sio swali. yani yani swali hilo unge, ungeliuliza kwa mfano angekopa mzee Ese hapa, wakati anaanza kujenga ungemuuliza kwamba kwa nini nyinyi mmejenga hapa, kwa nini msijenge kule? Au kama utawisa ungekuwepo hapa ungeuliza kwa nini tawisa mmejenga hapa, msijenge kule? Kwa mwenye sikasema kuna kambi sita hapa, sindio Hatuna sababu ya kupambana. Simeelewa vizuri? Yaani nyinyi kama eneo hili ni la Yese, ukweli utajulikana. Kama eneo hili ni la kijiji, ukweli utajulikana. Kama eneo hili ni lao Tawisa, sijui Tawisa, ukweli nini utajulikana. Hatuna sababu ya kupambana. Lakini pamoja na hilo pia nataka niwasihi sana ndugu zangu, haya mambo tunapoyaamua na hasa mimi ninapokuja, maanake kwamba katika levo yenu nyinyi wenyewe mlishindwa kuamua, na hili jambo huyu baba yangu sana mzee wangu kanifundisha siasa. Tunaingia umoja vijana, hawa ndio wanaondoka. Nataka nikwambieni, yako mambo unamhitaji naibu waziri aje, yako mambo mnahitaji wazee wakae wayamue na hili ni mojawapo kati ya mambo hayo. Mnavyoshauri kwa sauti za juu si jambo ambalo limenifurahisha kwa kweli leo. Hii sio Tanzania ambayo wazee wetu waliitaka. Tanzania wazee wetu waliitaka ni kwamba ukiona jambo haliko sawa, unakwenda wapi? Mahakamani. Ndio nilichotegemea kwamba mtoke, jamani, tuende mahakamani. Lakini maanake nyinyi kitendo cha kutokwenda mahakamani, manake mmeamua kwamba meza ndio iwe sehemu ya nini ya kusuluhisha haya. Nikuombeni sana, kutaneni wenyewe, malizaneni kaeni kwenye meza, zungumzeni. Mzee, hawa ni watoto wako walivyojieleza wenyewe na wewe ulivyoeleza. Zungumzeni kama inachotakiwa hapa ni hawa vijana wapishe ile eneo, waondoke, waambieni kama liko jambo wanalihitaji watasema, kama mna jambo wanalihitaji mtasema, na hivyo ndivyo ambavyo tunasuluhisha migogoro katika maeneo yetu. Najua kinachogomba hapa ni edha mnataka eneo kwa ajili ya kulimia au kwa ajili ya kulishia au kulisha mifugo yenu au kwa ajili ya mambo mengineyo. Kama eneo hili mnaona ni kubwa, waambieni hao vijana, waambieni. Wakikataa tuwashirikisheni sisi viongozi wa juu, hamna sababu kugombana. Sisi narudia tena, mimi natokea Chalinze, kinachonileta hapa ni uwaziri wangu tu. Nyinyi mnatokea Ngage, yakiharibika Ngage huku yanaharibika kwenu. Mimi nafundishwa maana na mimi hapo wengi wetu tumeoa. Sisi kwetu kabla hujaoa, maana sisi kwetu tunasema kwamba maisha huyakuti ndani, maisha unafundishwa kwanza, afu ndani unaenda kupractice. Kabla sijaoa naelekezwa, ukipata tatizo lolote na mkeo zungumzeni, likishindikana mtu wa pili nani? Mshenga wenu. Likishindikana mtu wa tatu nani? Wazazi wenu. Likishindikana kabisa, ndio sasa mnakwenda kwenye hatua nyingine, mpaka mambo yanakwenda kila mtu na njia yake. Hamjafika huko kwa kutuleta sisi mawaziri. Nyinyi bado mnao nafasi ya kuzungumza. Mi bado naamini kama wakina Yese, hata kama ukiondoa eneo hili bado wana mia tano ambazo nyinyi mnazikubali zote. Manake ni kwamba hawa watu ni wenzenu wanangage, kaeni mzungumze. Mmeshindwa, tualikeni tena, tutakuja, ila tutakapokuja sisi sasa, mnajua kitakachotokea nitakuja mimi na makaratasi yangu, nitasema wakina Jesse wana elfu tatu mia tano. Sijaacha ugomvi hapa mzee, sijaacha tatizo hapa. Umeshanielewa sijui? Petroli. Umenielewa sijui? Sasa na nyinyi lazima mjue hilo, ni busara tu. Migogoro hii haisuluhishwi kwa ngumi. Narudia tena, watoto hawa baba yao mliishi naye katika mazingira yoyote yale, aidha mtasema vibaya, mtasema mazuri, lakini mliishi naye mimi ninaamini mzee Sendeka, wewe umenilea mimi katika ups and down zote. There was a time uliniambia kabisa, mwanangu, punguza jazba katika mapito yale magumu. Uliniambia kitakachokusaidia mwanangu, kaa kimya, nitulie. Leo hii nafaidika kwa ushauri ule. Kuwa hivyo kwa watu wako hawa. Jamani, salamu alaikum. Alaikum salam. Jioni iwe njema sana. Asante. Baba, nakushukuru sana sana. CCM hoye. Mbele yenu nimeishi na Yese vizuri sana vizuri tu, haja yeye amefika kwangu, sijafika kwake, sijafika lakini amefika kwangu, lakini kwa sababu muda mwingi tulikuwa tunakutania huko kwenye eneo letu, tumeishi naye vizuri. Nina ninachoomba tu Mheshimiwa Waziri, labda ile niliacha nikuombe ukiwa binafsi, nachoweza kusema tu kwamba haya uliyotueleza tunayapokea kwa mikono yote miwili, labda hiyo itoshe nikisema hivyo, alafu tuone sasa namna ambavyo tutakuja tuone namna gani jambo hili linaweza pia likaisha.